first first اولین اول first We arrived first. We arrived first. We ما arrived گذشته فعل با قاعده arrive یعنی رسیدن و arrived در زمان گذشته بیان شده یعنی رسیدیم. First اول یا اولین we arrived first ما اول رسیدیم یا ما اولین رسیدیم we arrived first We arrived first. Let us do this first of all. Let's do this first of all. Let us do this یا let's do this یعنی بیا این کار را انجام بدیم. First اول of as, all همه First of all یعنی اول همه Let's do this یعنی بیا این کار را انجام بدیم Let's do this first of all یعنی بیا اول همه این کار را انجام بدهیم Let's do this first of all Let's do this first of all